phambi koba silifunde eli bali phambi koba silifunde eli bali ne eli bali lithetha yakhumbula besithethe ngantoni konje kwi-life skills besithethe ngantoni ngaba ngabahlobo abahlobo ngabani abahlobo abahlobo benyani nabahlobo abangekho rayithi bengalunganga andithi okay mamela ke kodwa ke masijonge la magama msinyane before ndiqalise ne sawudibana namagama amakhulu ke kweli bali ne sawudibana imigulukudu bona yazi imigulukudu ntoni imigulukudu ha sisigebenga yho amaqhophololo yhu alikhulela gama amaqhophololo bani nazi into mna malithetha ntoni ndinixelele ngamaqhinga ngamantoni ngamaqhinga yho kuzawuthi gqina amaqhinga apha ezaziwa bimbiliza kuthini ubimbiliza very good kuginya but xa uginya uginya ngothini ngongxama ndithi ezazihamba imbiliza yayirhanqwe yho nalelinye igama elikhulu kuthini urhanqa kukuthini he nanku omnye sithi kukujikeleza andithi ah okay eziyijojayo kuthini ujoja kuthini ujoja kuthini ujoja ujoja kuthini kukunukisa ne mamela ke jonga ke ibali lethu wonke umntu yajo ubonile apha so ndizawumamela kakuhle ne ibali